хотела суп черепаши, Я ступила на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней. Я ступила на корабль, а кораблик Оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, И метель все за окном забывает. язык забывают, Только в клетке говорят попугаи, А в лесу язык забывают, А весною я в несчастье не верю, И как не боюсь. подбородок стали горы громады, Я к подножью щекой припадаю.